أعيد التلقيم أعيد التلقيم Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí. guys, guys, nice. spike. أطلقت الصقر ah. آخر لاعب ضاق نحدد الهدف ثم نهجم أتفهمون؟ سأدخر مش الفاتر آخر لاعب باق لا حدود لها اطلب مساعدتي وسوف تجدها لا توجد شحنات ona آخر لاعب باق زرعت لسبايك لن أسمح لأولئك الأوغاد بأن يتقدموا ولو خطوة واحدة سأدخر ضيعت السبايك عنهم تبقى عدو واحد هنا أشعر بشيء ما هناك لا يمكنني وصف شعوري إنهم مثلنا ولكنهم مختلفون من حجب الرؤية لقد اقتفيت أثركم سقطت لسبايك في منطقة المهاجمين شاهدوا هذا سقطت لسبايك في الوسط المزاح سأقضي عليك آخر لاعب باق تبقى عدو واحد مرحبا جد أريد مشاهدتك تتغلبين عليهم نيران الجحيم سقطت السبايك في اي آخر لاعب باق سقطت السبايك في اي دعهم يحاولوا التغلب عليه سقطت السبايك في C آه، تبقى عدو واحد مهمتنا هنا Give me, give me, give me Vandal, Vandal, Vandal, Vandal. Nice, nice, nice guy. Can I have this, uh, the Vandal, I, I boy for you. This guy. Can I have the Vandal? I boy for you, I swear. What you want? you want? Thank you, bro. آخر لاعب باق زرعت سبايك العيون أشعر بحماس كبير لننطلق فلدي أمور يجب تنفيذها عدو واحد سقطت لسبايك في C.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 هنا انتهى المزاح سأقضي عليك آخر لاعب باقي تشكل الجبهات وحدة واحدة مفهوم؟ لا يظن أحدكم أنه بطل فيفسد الأمور هنا أراقب هنا أعيد التلقيم أعيد التلقيم أعيد التلقيم الطين أعيد التطعيم أعيد التلقيم هيا إلى التراب واحد برو اي سي بليز بلانت سبايك سي راحت لسبايك نحن هنا لأننا الأفضل إياكم أن تنسوا ذلك سأدخر سأدخر واحدة مثالية أعيد التلقيم لقد لقمات تحت أحذيتنا أعيد التلقيم لا سلاح يتفوق على أسلحتي سأتولى الأمر أعيد التلقيم آخر لاعب باق أقمت الجدال أعيد الترقيم سبايك سقطت ال spike في C. وجدت واحدة تبقى عدو واحد ال spike بحوزتي زرعت ال spike لا تختبروا صبري سكاي أشعر باعتزاز كبير تابع القتال ايس ايس تبقى عدو واحد Please, Ace, please, please. Guys, I, I love you. I swear to God. Guys, let me the ace, please.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 سقطت ال spike في A باق وجدت واحدا تبقى عدو واحد استعدوا لنيران الجحيم آخر لاعب باق got. volume. أعيد تلقيم أعيد تلقيم فلنحلق them. I swear. نشر الساتر أعيد تلقيم خطة الفوز سأقضي عليك آه، سكاي سكاي سكاي يلا واحد فاز المهاجمون